Op de anders zo stille en rustige wateren van Gent vaart deze feesten de Gentse lachpot voor de tiende keer uit. Onder de geinige begeleiding van Luc en Chris kan je een uur lang lachen zonder reden. Een lollig sfeerverslag van op het water. 本当に。